Vai, vai, vai. rồi rồi tôi biết tưởng rồi tôi biết rồi rồi যাও তোমাকে কিছু করতে হবে যাও তুমি যাও যাও যাও আচ্ছা আমার নিতেছি আবার নিতেছি হ্যাঁ ধরেন Nah. Hmm. ఎంత ఊచా hmm. Dan. Dan. Dan. Dan. Yeah. Nanang benar. Benar. Benar. Anak Ali, anak ber. Polis aja gitu. Ito macam anak ba, ano ada yun? ada Adalbo. Dan! Happy birthday. Hey! Hey! Ah!